那基本上，当你遇到危险的时候，你的反应是什么？那正常的情况之下，当然你就是会逃脱。那你不可能是继续在这个愚昧的这个圈子、这个环境继续停留。你有多快就离多快，因为是危险的。但是什么情况之下，你面对危险你还继续保留下去呢？哎，我也不知道了。 那我们看看圣经给我怎么的教导。故愚昧人的与故过路人的，就像射伤众人的弓箭手；故愚昧人的与故过路人的，就像射伤众人的弓箭手。那这个经文呢，是要跟我们讲什么？ 其实你会发觉到，近来我们在呃这些的这个经文的分享里面，它其实呢都是连续的、重复的，一直在讲一个题目啊，就是愚昧人啊。所以也就是说呢，是非常的重要，因为在圣经，特别是箴言书的这个呃重点。 他一直是在强调敬畏耶和华是智慧的开端。那相反呢？那就是愚昧人没有敬畏耶和华。所以我们在当中呢，就是一直要强调的，就是借着这个愚昧人的一些行为、一些的表现，作为一个提醒，让我们不要去做愚昧人，因为愚昧人其实是危险人物。 那所以今天的这个经文呢，就告诉这我们，这个愚昧人呢，他不单单是自己是危险人物，他可能这个愚昧人呢，也可能是射伤众人的弓箭手。那我们大家都知道啊，就是在我们生活里面，我们所接触的啊这些人呐，啊。 当然，就是你有你自己的原生家庭，然后你长大了，你接触了其他的朋友啦、邻居啦，去学校，然后呃，又呃有群体、有组别，啊呃，可能出来做工的时候，你有就是同事啦、知己啦、朋友啦、伴侣啦，当然你免不了一定是有你的这个邻居。 还有你的这些的亲戚、家人等等啦，啊，那我们说实在的，呃，实实在在的，我们是一方面，我们可以通过呃，我们上学读的一些的知识，但是这些的知识呢，啊，也是有一些人来教导，他们也对我们一些的影响啊，所以除了这个学校，你花了很多时间在当中。 然后另外一个时间，那以后你就是当然就是你的工作，啊，一天八个小时的工作，啊，然后另外的八个小时可能就是你所接触的，啊，倾盆汽油的，啊，所以你的人生里面说实在的，就是一直围绕围绕的都是人，而这些人呢，就在有意无意的当儿，他就是在影响着你。 他影响着你呢，可能就是你也自己也不知道，他是有意图的影响着你，或者是他没有意图的影响着你。但是因为你多接触的话，他很自然的生活习惯、思想、价值观、他的文化等等呢，啊，就是这样的影响你。他可能就影响到你的潜意识，他甚甚至可能就是他就是慢慢习了你的脑，你也不知道。所以你所接触的人是相当的重要。 所以圣经里面讲智慧人跟愚昧人，那我们就要很清楚的知道，那愚昧人呢，对我们是没有帮助的，智慧的人才对我们有帮助。所以你要怎么样在你的环境的这个呃环境底下呢，怎么样去接触这些愚昧人呢？怎么样去拒绝愚昧人？怎么样甚至是远离这些愚昧人？真的是我们不可以轻看，我们真的是要很小心的去处理。但很多时候呢。 我们就发觉到很多人都没有太在意，没有认真的这样的去处理啊，所以在这里就是做一些的提醒，因为愚昧人他可能就是射伤众人的弓箭手，所以是危险的。当然，圣经我们是这样讲，但是你讲，哎，有这么危险吗？那难道就是说我的伴侣呢，我的家人呢？ 啊，这些呃跟我比较亲近一点的，那是不是我就远离他们啊？远走高飞啊？当然也不是啦，哦。这样哦，我也是醉过了， <laughs> 对不对？当然也不是哦。不过至少你要有一个警惕的心，你要注意，因为他们是不信主，他们的思想文化那肯定价值观是跟你不一样的。 所以在跟你不一样的当儿，你跟他们接触呢，那做久了，那当然就是洗脑，或者是呃呃潜意识的影响，到你自己都不知道，啊，甚至到一个地步，哎，你自己都呃呃是影响变成他们了，啊，可能那时候你连基督徒都不想做了，所以警惕的心是需要的。 所以在这里呢，啊，就是这一类的人啊，你当然是不可以离开他，因为他都是跟你关系密切哦。不过你自己要小心，你自己要警惕。那当然就是你自己要有成熟的一个呃立场表明，甚至就是说你要怎么超越被他们影响而影响他们啊。当然另一方面呢，那就是啊，在亲情之外的一些人，可能这些人你就可能呃。 可以，你就可能去做一些的，呃呃，调整啊，少跟他们接触啊，因为你就可以避免受他们影响。当然，我所说的，你有能力，你成熟，你超越，你可以去影响他们。按这个经文来说呢，啊，故愚昧人的与故过路人的。当然，我们看到这个“故”这个字，就是是老板跟属下啊，老板请属下。当然，我们把它看为就是说。 哎，你就是与这些愚昧人接触啊，啊，他就相等与过路人接触一样。那怎么样讲呢？那假如按我们今天来说了啊，按我们今天来说啊，过路人请过路人，大概就是请那些散工啊，这些散工你可能就没有跟他有特别的合约，呃，特别的呃，有一些的要求啊，因为散工嘛，啊，有来没来啊，就是这样做了。 也没有对他专业啊能力有太多的这个要求，因为是散工嘛。那也就是说什么？那也就是说，他将这个愚昧人与这个呃散工，好像过路人的这样的呃，没有特别的要求，也没有特别的这个合约来看为是平等啊，就是随便随便啊，有了你就去啊呃呃找几个散工，就是这样的啊。所以这个。 呃，就是给我们看到愚昧人，他基本上是没有什么特别的一个价值可言啊。所以，假如是说这样的去表达的话，那就是这个愚昧人呢，他没有什么特别的价值可言的话，那你跟愚昧人来往，那说实在的，也就是也没有什么价值可以领受得的。 那相反，假如你跟智慧的人来往，那你就会得到许多的这个帮助了。那我们再看下面的时候，他就说什么呢？就好像射伤众人的弓箭手，愚昧人，他愚昧、无知，然后呢，他也没有正确的价值观，他也没有敬畏上帝的心。 他也没有遵循上帝的话语，他也没有明白上帝，所以他散发出来的讲的做的都不讨上帝喜悦。所以他这样的一个愚昧人呢，就好像射伤众人的弓箭手，那你就想象得到一下，啊，射伤众人的弓箭手，那就是在路边乱射了。 <laughs> 众人在你的面前，他就乱射。 那就射着了，所以是没有义的人啊啊，对我们也没有帮助的人，所以我们真的是要祈求主帮助着我们啊，免得我们就是被射伤的人。那你周围里面有多少愚昧的人呢？有多少智慧的人呢？那我们祈求主帮助着我们，神对我们说的话就是要选择。 私会的人，如果你选择愚昧人，你可能被他所射伤。我们先祷告，天父上帝啊，我们都是属于主里的孩子。那我们也知道，我们是软弱的一群。我们的生活里面，我们接触到不同的人，而不同的人也可能会散发出不同的价值观和思想。但是主，我们是敬畏上帝的人，我们要去接触敬畏上帝的人，我们才能够从他们身上有所的学习。 有所的感染，而在当中也成为一个智慧的人。所以在我们的周围环境里面，我们都祈求主帮助着我们，让我们有一个，呃，本身有这样的一个意愿，我们警惕自己，让我们周围里面的这些愚昧人没有敬畏上帝的人，他们都可能是射伤我们的弓箭手。 因为他们的思想文化价值跟我们不一样，那在有意无意的当中，我们也可能就是受到他们的影响。所以，我们气球族让我们晓得如何的去分辨，并且也要晓得怎么样的跟他们相处。所以，我们气球族更重要的是，在我们周围里面有许多智慧的人围绕着我们。我们深信这样的话，我们一定能够成为一个智慧的人。 我们交托自己在你手中，向你祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请为马太牧场来祷告。 欢迎你写几个字。上一次我讲了，假如你没有什么字，至少写几个字吗？给我一些鼓励，说先生谢谢也好吧。哦。再见啦，上帝祝福你哦。